il tempo di Quaresima è un tempo di, di, prova, di allenamento. 40 giorni, periodo molto breve e molto intenso che fa ricordare il pellegrinaggio terribile per fuggire dalla schiavitù dell'Egitto attraversando il, il deserto e i 40 giorni che Gesù ha passato anche lui nel deserto sottoposto alle tentazioni del, del maligno. Un tempo di, di allenamento per la vita, più o meno come Francesco di Assisi che aveva dei sogni di grandezza e si avviava verso le Puglie per una carriera cavalleresca, militare e torna indietro. L'allenamento per scoprire a partire delle frustrazioni le cose che contavano lasciando cadere le cose che erano insignificanti. Periodo di allenamento, come chi decide di andare a Santiago di Compostela deve allenarsi a camminare, deve alleggerire le zavorre, deve rendersi leggero, elasticizzare i muscoli, prepararsi a camminare. Questo è il senso della Quaresima, allenarsi, puntare verso una meta, rendersi pronti per poter raggiungere quella meta. E qual è la meta? Partecipare assieme a Cristo allo splendore del mistero della salvezza dell'umanità in mezzo a tutta la nostra fragilità. L'allenamento della Quaresima è per quello, per rendere il cuore leggero, senza zavorre, allenato, capace di camminare dietro a Cristo.